Oi gente, bom, hoje eu tô aqui pra fazer um ASMR Eu nunca fiz ASMR na minha vida Eu vou tentar, né, o que importa é a gente tentar Batemos 3k lá no like Agora vamos começar Eu realmente não sei o que fazer Então eu vou inventar Agora eu vou abrir esse batom. abaixada, assim, por causa que eu coloquei o microfone ごい sabemos que fazer.